Pedra! Pedra! Petra! Tanya, may tao yata. Tinap mo nga sa labas. Opo, tay. Lolo! Tay, si Lolo! Tuloy po kayo. Ano po? Laki-lainan lang ako ko. Pedra, pwede bang mag-ipon ka? Kahit para man lamang sa kinabukasan ng apo ko? Tay, huwag mo naman akong turuan kung paano ko palalakihin ang anak ko. sarap niya naman panoorin. Otay! Bano ah. po? Tubig. Ako na. Okay, sige, sige. Wait, bakit po? Wala naman. Natutuwa lang ako sa inyong mag-asawa. Jude, anak, pwede ka pang mag-ipon para sa kinabukasan ng pamilya niyo ni Sina. Oo naman, tay. Isa pa, stable yung trabaho ko. Kaya wag niyo po kami alalahanin ni Sina. Wala na po si Lolo kasi. Wala na, anak. Kanya, ayos lang yan magkakasama-sama naman tayo ulit. Dun sa langit. Nauna lang si Tatay Jose. Ganun lungkot. Mamimiss ko po siya. Mamimiss natin siya. Tara na. Sige, dito na rin kami. Tayo na na po kami. Tay, may nakita po ako magandang dress. Pwede ba po natin ito bilhin? Pwede bang mag-ipon ka? Kahit para man lamang sa kinabukasan ng apo ko? Tanya, madami ka naman damit, di ba? Ayos lang ba yung ipambibili natin dyan? Ipunin na lang ni tatay? Ayos lang, tay. Naintindihan ko po. Tsaka tama naman po kayo. Marami po akong damit. Yung iba nga po hindi ko masuot. Nastock lang po sa damitan. Bakit po kayo malungkot? Naalala ko lang si Lolo mo. Honey. Yes, honey. Honey. Hmm? Gusto namin sana mag-party ng mga friends at mga anak nila dito sa bahay. Sino may birthday? Wala naman. Wala namang ganap. Banding lang namin. Cute, anak. Pwede ka pang mag-ipon para sa kinabukasan niya ng pamilya niyo ni Sina. Sayang news lang. Pero diba, nag-iipon ka. Stable naman trabaho. Bakit kailangan pa natin mag-ipon? Basta enjoy yung banding ng magkakaibigan. Salamat, honey. You're the best talaga. o si Sa, huwag mo kakalimutan na next week, course. Ako pa ba? Oo naman, dami mo kayang pera, no? <laughs> Let's enjoy life to the fullest! Cheers! Tay, saan po galing yan? Ang dami naman po niyan. Yung kinikita niyo po, sakto lang sa pang-araw-araw natin. Hindi po natin kaya bumili ng ganyan. Anak, naalala mo ba yung bilhin sa atin ni Lolo Jose mo? Sabi niya, mag-iipon ako para sa kinabukasan mo. Tapos anak, may kaibigan akong nagalok sa akin ng trabaho. Kaya yung perang naipon ko, ginamit ko sa mga dokumentong kakailanganin. At ngayon, may regular na trabaho na ang tatay mo. Talaga po, tay. Lagi na po tayo makakakain ng masarap na pagkain. At saka mabibilan niyo na po ako ng mothers na gusto ko. Oo naman, anak makakatikim na tayo ng masarap na pagkain at saka mabibilhan na kita ng bagong dress na gusto mo sa online. Pero siyempre anak, huwag natin kakalimutan yung bilin ni Lolo Jose mo na mag-iipon pa rin ako para sa kinabukasan mo. Honey! Jude! Ano ba? Ilang buwan ka nang walang trabaho. Puro utang na tayo. Kailan ka mo makakahanap ng trabaho? Ani, naghanap naman ako ah. Ba't di mo lapitan yung mga kaibigan mo? Nung marami kang pera, ang dami mong kaibigan. Ngayon, nasan sila? Bakit? Ganon din ako mga kaibigan mo, di ba? Di lagi nga sila sa bahay para mag-party. Pero ngayon, ni isa wala. Sana pala, sinunod na lang natin si Tatay Jose! Bakit naman? Kung di ako nawala ng trabaho, eh, hindi tayo magkakaganito. nagkabis bisti lang! Paano na tayo ngayon? Honey, eh. anong ibig sabihin nito? Huwag mo nga akong mahani honey. Honey, sino naman? Ginagawa ko naman lahat, di ba? Pasensya na kung di sumasang-ayon ng tadhana. Pasensya na rin, Jude. Babalik muna ako sa mga magulang ko. Hanggat wala ka pa nakikitang trabaho, doon na muna ako. Sina! Sina! Gina! Hindi mo na ba ako mahal? Gina! Gina! Hindi mo na ba ako mahal? Gina naman eh! Gina! Ano, hindi mo na ako mahal? Hindi mo na ba ako mahal? Cute, anak. Pwede ka pang mag-ipon para sa kinabukasan ng pamilya niyo ni Sita. Thank you.